En este vídeo mostramos la estructura del partybot. La estructura es de metacrilato cortada a mano, con varillas roscadas de 4 milímetros y con varillas huecas de aluminio utilizadas como separadores entre las distintas alturas y las placas del robot. Los puntos de apoyo son tres ruedas, una loca en la parte trasera, y otras dos conectadas a los motores, en la parte delantera. Los motores son servos de rotación continua. Los bumpers son dos piezas de metacrilato que sujetas con unas bisagras al chasis apoyan sobre pulsadores de ratón. Cualquier colisión hará que se cierren los pulsadores y se detecte el contacto. Este es el bumper trasero del Party las ruedas se ve la estructura de los encordes que también utilizan partes de ratón y un circuito básico que conformará los pulsos que se enviarán a la placa de control. Los sensores de infrarrojos se ubican en el piso superior, que es la misma placa de metacrilato donde van fijadas las bisagras de los bumpers. Los cuatro sensores se orientan en las cuatro direcciones del robot, hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha ya hemos descrito se encuentra la primera de las placas, que es la placa de sensores, que concentra todas las señales que vienen de los sensores y las que van hacia los actuadores, para entrada y salida de la placa de control. Esta es la placa de sensorización. Sobre ella está ubicada la placa de alimentación, a la que hemos dotado de un conector para alimentación externa, un interruptor para energizar a todo el robot y en ese hueco ubicaremos una batería LiPo de 7,5 voltios para dotarle de autonomía al robot. La última de todas es la placa de control que aloja a un pingüino que será el encargado de recibir todas las señales y enviar las órdenes a los actuadores para hacer que el robot se desplace. Se ha optado por una placa pingüino por lo sencillo que es de programar en C y por lo fácil y rápido que se le puede modificar los programas sin desconectar la placa del robot, como mostraremos en los siguientes vídeos de esta serie.